Hallo, ich bin's, der Manfred von der Wäscherei Bauer Askus Wechsung. Wir haben jetzt was richtig Neues. Ab sofort vermieten wir Tischdecken für Ihre Party oder Familienfeier. Jede Tischdecke ab 2,99 Euro und eine Grillparty können Sie auch noch gewinnen. Also mitmachen. Infos unter www.wäscherei-bauer.de. Sei schlauer. Mit Tischdecken bei Bauer.